En el Colegio Munave llevamos dos años desarrollando un proyecto de innovación educativa basado en el uso de las tabletas one-to-one, cada alumno con su propia tableta. Aunque a mí me ha tocado ser la punta de flecha, el gran equipo de profesores que hay detrás tenía cubiertas las necesidades técnicas, pero muchas veces el problema llegaba en casa y a las familias les desbordaba el uso de la tecnología y no sabían cómo controlarla. En reuniones como esta podemos juntar a padres, a profesores, a desarrolladores informáticos, de forma que puedan, entre todos, desarrollar un software que nos permita el control integral tanto en casa como en el colegio.